收到你的短信，让我们距离更近。我一直在想办法靠近，却能在楼下等到你。不会受我干扰，你没有别人占有你，我只想要陪伴你。初次见面，这感觉像是初恋，心动的瞬间欲望在蔓延。哦，舞台上你的样子是我心中的王子，我们的故事。 生活，看一看我。 Show me more, show me more.